ሰዎች ለህወሓት በጣም አንጋፋ የሚባሉና በርዕዮተ ዓለም ደረጃም በድርጅት በፓርቲ ደረጃም በመንግስታዊ መዋቅር ደረጃም ከሥረ መሰረቱ ጀምሮ ያሉ ናቸው። ትግራይ ክልል ራሱን በራሱ በማስተዳደር ባለው ታሪክ ቁልፍ ሚና የተጫወቱ ናቸው። ፓርቲውም ደግሞ በክልሉም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ በነበረው ሚና ትልቅ ሚና ተጫወቱ የነበሩ ናቸው እና አቶ ስዩም መስፍን በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በውጭ ሀገርም በዓለም አቀፍ የሆነ significance ያላቸውና እውቅና ያላቸው ናቸውና ድርጅቱን ከውጭው ዓለም ጋር በማስተሳሰር ስልጣን ከመያዙ በፊት በትጥቅ ትግል እያለም ቢሆን በውጭ ግንኙነት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የነበሩ ናቸው። በኋላም ሀገሪቱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገለገሉ ናቸው እና ህወሀት ሲባል ከውጭው ዓለም ጋር ባለው ግንኙነት አቶ ስዩም መስፍን ተጠቃሽ ናቸው እና የእሳቸው ከእይታ ውጭ መሆናቸው እና መገደላቸው መገለጹ ለህወሀት በስነ ልቦና ደረጃ የሚሆን በአሁን መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽመዋል ወይም ደግሞ ክልሉን ማስተዳደር መብቴን በፌደራል መንግስቱ ነጥቆኛል፣ ጦርነቱ ህጋዊ አይደለም፣ ኤርትራ ጣልቃ ገብታለች የሚሉ ትርክቶች በሙሉ ከውጭ ዓለም በኩል ተሰሚነት እንዲያገኙ ለማድረግ ያለውን መስመር የሚበጥስ ነው ብዬ አምናለሁ። የእሳቸው መገደል አባይ ፀሐይም ቢሆን ያው በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ናቸው። ተምሳሌታዊ ምልክት ያለው በተለይ የአቦይ ስብሀት መታሰር ነው ለድርጅት በድርጅት ታሪክ እንዳንድ የታሪክ ምዕራፍ መዝጊያ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ነው። በድርጅቱ ላይ ካላቸው ታሪካዊ ተጽዕኖ አንጻር ማለት ነው። ህወሓት ተራማጅ ድርጅት አይደለም። በአንድ ትርክት ላይ ለበርካታ ዓመታት ያለምንም ለውጥ ተቸክሎ የኖረ ድርጅት ነው እና አዳዲስ አመራሮችን አዳዲስ ትርክቶችን አልፈጠረም። ለዛም ነው የእነዚህ አንጋፋዎች መያዝና መታሰር መጨመር በድርጅቱ ላይ ከፍተኛ ለውጣዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ነው። ጥቅምት 24 ከተቀሰቀሰ ውጊያ በኋላ ህወሀት አመራሮቹን እያጣ ነው። ከዚህ በኋላ የህወሀት ጣፈንታ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን የህወሀት ጣፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በተወሰነ ደረጃ ግልጽ እየሆነ ነው። እንግዲህ ህወሀት ሁለት አይነት ስብና ነው ሊኖረው የሚችለው። አንደኛው ፖለቲካዊ ስብናው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወታደራዊ ስብናው ነው። በፖለቲካዊ ስብናው ረገድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ ምርጫ የተቋቋመው የክልሉ መንግስት ህጋዊ አይደለም፣ ህጋዊ እውቅና አልሰጠውም። በክልሉ መንግስት የለም። ለወደፊት ሊቋቋም የሚችለው ባላደራ መንግስት ነው፣ ሽግግር መንግስት ነው ብሎ ካወጀ ጊዜ ጀምሮ ፖለቲካዊ ስብናው እየተሸረሸረ ሂዶ በኋላ ወደ ጦርነት ከገባ በኋላ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ተመናምኗል። እንግዲህ አንድ ድርጅት በተለይ እንደ ህወሓት ያለ በነጻ አውጭነት ላይ የተመሰረተ ድርጅት እነዚህን አመራሮች ማጣት ማለት የፖለቲካ ስብናው ከሞላ ጎደል ከጨዋታ ውጭ የሚሆንበትን እድል የፈጠረ ሆኗል። ከዛ ከፖለቲካ ስብና መሸርሸር በኋላ የነበረው አማራጭ ወታደራዊ ስብናው ወይም ወታደራዊ ሚናው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነው። እንግዲህ በዛ ረገድ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው የሚመስለኝ በህወሓት በኩል ባለን ልዩ ኃይል እና እኛም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊቱ በወረስነው ጦር መሳሪያ የተወሰነ ጊዜ ተዋግተን ወታደራዊ ፍጥጫ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው standoff የምንለው እሱን እንፍጠርና ከዛ በኋላ ኤርትራም ጠልቃ መግባቷ ስለማይቀር ዓለም አቀፍ ሽምግልና ጥሪ እናደርጋለን። ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጦርነቱ እንዲያስቆም እና የብሔራዊ አንድነት መንግስት ምስረታን ላይ ግፊት እንዲያደርግ እድል እናገኛለን የሚል እሳቤ ነበር ይዞ የገባው ይመስለኛል። እንግዲህ ያ ግን በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳካም። ስለዚህ ወታደራዊ አማራጩም እንደምናየው አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ ህወሓት ተስፋጥሎባቸው የነበረው ዓለም አቀፉ ህብረተሰቡም ሆን ሶስተኛ ሀገራት በጦርነቱ ያላቸው ሚና ብዙም ሚና የሌላቸው ሆኖ ስለታየ ወታደራዊ አማራጩ ራሱ በአሁኑ ሰዓት ተመናምኖ የለም ሊባል የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህም ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል ብሎ ማለት የሚቻለው ግን የሱዳን ሚና ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን መልስ ስናገኝ ነው። አሁን የሱዳንና የኢትዮጵያ የድንበር ፍጥጫ በጣም ተጋግሏል። ሱዳን ጦር ሰራዊቷን በከፍተኛ ደረጃ ወደ ድንበር እያስጠጋች እንደሆነ በጭምጭምታ ብቻም ሳይሆን ሱዳኖች በራሳቸው በይፋ የሚናገሩት ነገር ነው። ይሄ ፍጥጫ ወደ ወታደራዊ ግጭት ከተሸጋገረ ምናልባት በዚህ መዛም ዳበዳፍ ነው ያሉ የህወሓት ኃይሎች እንደገና ራሳቸውን አደራጅተው ወደ ሽምቅ ውጊያ ሊገቡ የሚችሉበት እድል ዝግ አይደለም። ይሄ እንግዲህ የሚመሰረተው የመንግስት ከሱዳን ጋር ያለውን የድንበር ሁኔታ ሰላማዊ መንገድ ይፈተዋል ወይንስ ወታደራዊ ግጭት ይገባል በሚለው የሚወሰን ነው። በአጠቃላይ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ፖለቲካዊ ስብናው የድርጅቱ አክትሟል። ክልሉን ተመልሶ ሊመራበት የሚችልበት እድል ተዘግቷል። ወታደራዊ ስብናው ደግሞ ከሞላ ጎደል እየተሸረሸረ ሂዶ እንግዲህ የተንጠለጠለው አሁን የሱዳንና የኢትዮጵያ ግንኙነት ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ወደ ግጭት ያመራል ወይ በሚለው ላይ ነው ባለፉት ላለፉት ሶስት ገደማ ዓመታት መቀመጫቸውን መቀሌ ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መቋቋማቸውን ሰምተናል። በምርጫም ተካፍለዋል። ይህ ማለት ያው ክልሉ ላይ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ህወሀት ብቻ አይደለም የሚለውን ለማሳየት ነው። ነገር ግን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ያን ያክል ጠንካራ ህዝባዊ መሰረት ያላቸው እንዳልሆኑ በምርጫው ውጤት ተረድተናል። ህወሀት የገጠመው ነባራዊ ሁኔታ ትግራይን ወዴት ያመራታል? ትግራይ ራሷን በራስ ማስተዳደር የጀመረችው እንግዲህ ከአስራ ዘጠኝ ሰማንያ ሶስት ዓመተ ምህረት በፊት ነው። አጠቃላይ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ከመቆጣጠሩ በፊት በተወሰነ ደረጃ በነጻ ካወጣቸው ቦታዎች ጀምሮ ከመላ ትግራይ ድረስ ራሱን በራስ የማስተዳደር መብቱ ከአስራ ዘጠኝ ሰማንያ ሶስትም ቀደም ያለ ነው። ያንን መብት አሁን ትግራይ በተወሰነ ደረጃ ቢሆን አጥተዋለች። የራሱን በራስ የማስተዳደር መብቱ ማለት ነው። አሁን ፌዴራል መንግስቱ ነው እያስተዳደራት ያለ እና ያን የራሱን በራስ የማስተዳደር መብት ማጣት ቀላል ነገር አይደለም። በርካታ ተፈናቃዮች አሉ። በርካታ ተረጂዎች አሉ። ዜጎች ሞትና የሰውነት ጥሰቶች አሉ። የመንግስት ተቋማት ወድመዋል ወይም ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የፓርቲው የህዋት መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ወይም እየፈረሰ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በክልል ክልሉ ራሷ በመቻል ደረጃም ሆነ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖራትን በኢኮኖሚ በፖለቲካውም የሚኖራትን ሚና በከፍተኛ ደረጃ የጎዳውና ብዙ ዓመታት ወደኋላ የጎተተ ክስተት ነው ብሎ ማለት ይቻላል። አሁን የቅድም የጠቀምካቸው ፓርቲዎች አሉ። አንዳንዶቹ ከህወሓት የተለየ ዓላማ ያላቸው አይደለም። በአብዛኛው ስታይ እንዲያውም ከህወሓትም ማለት ብለው የብሔር ትርክትን የሚያቀነቅኑ ናቸው። አሁን እነሱ በክልሉ ሽግግር መንግስት ተካተዋሉ የሚለው መረጃው የለኝም፣ ግን አይመስለኝም። በአብዛኛው የተካተቱ አይመስለኝም። ከትርክታቸውም አንጻር ማለት ነው። ህወሓት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ረገድ ተቃዋሚዎች አይደሉም። በአብዛኛው ክልሉ ላይ በሚ የሚሰራው ስራ እንጂ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ፌዴራል መንግስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ረገድ ለዘብተኛ ሊግባሩ የሚችሉ አይደሉም እና መንግስት ወደ ነበረበት ለመመለስ በርካታ ጥረቶች ይጠይቁታል። ያንን ጥረት ግን መንግስት አሁን ባለው አቅሙ ማድረግ ይችላል ወይ፣ ያሉት ሁኔታዎች ተፈቅዶለታል ወይ የሚለው ነገር አጠራጣሪ ነው። አሁን እንደሚመስለኝ ክልሉ በወታደራዊ ኃይል ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል ነው የማስበው። ያን ወታደራዊ ኃይል መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው በክልሉ ውስጥ በስፋት ያለውን ስምሪት መቀነስ የሚቻለው የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ያለውን አመኔ አሜሪካ ማግኘት ሲችል ነው። ያንን አመኔታ ለማግኘት ደግሞ በርካታ ስራዎች መስራት አለበት። በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማጣራት መቻል አለበት። የኤርትራ መንግስትና የኤርትራ ጦር በትግራይ ክልል ውስጥ የነበረው ሚና ምንድን ነው የሚለውን መንግስት በግልጽ በይፋ ወጥቶ የተለያዩ ወንጀላዎች ይቀርባሉ፣ የተለያዩ ስሞታዎች ይቀርባሉ። ይህም በይፋ ወጥቶ ለትግራይ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስረዳት መቻል አለበት። እነዚህና ሌሎችም ከሰዓት እጥረት አንጻር ልንጠቅሳቸው የማንችሉ በርካታ ስራዎችን መስራት አለበት መንግስት። ያንን ሲያደርግ ነው ትግራይ ክልል እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ፌዴሬሽኑ አንድ ክልልነቱ መደበኛ ወደሆነ ህይወት መመለስ የሚችለው በአጠቃላይ ላይ ግን ትግራይ ራሱን በራስ እንደማስተዳደር መብት እንዳለው እንዳንድ ክልል ብዙ ጉዳቶች ደርሰውበታል። ለወደፊትም ቢሆን ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስ በጣም ብዙ ድካምና ብዙ ጥረት ይጠይቃል። ያ ድካምና ጥረት ደግሞ የተወሰነው ከትግራይ ክልል ከራሱ ሀብት የሚመጣ ነው፣ አብዛኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚመጣ ነው እና በሁሉም መንገድ ብዙ ጉዳቶች ሊያስከትል የሚችል ክስተት ነው የተፈጠረው ብዬ አስባለሁ። ቻላቸው ታደሰ በጣም አመሰግናለሁ።